लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक एक पर आ रही है इससे दुर्घटना हो सकती है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल अथवा सब्वे का उपयोग करें चलती गाड़ी पकड़ने तथा चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास न करें धन्यवाद प्लेटफॉर्म क्रमांक एक पर अधिक लोकल अंधेरीला जाणारी बारा डब्यांची व्हीडी लोकल आहे बेटा तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते मुझे लोग अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते हैं मेरे पास कोई जवाब नहीं होता बेटा एक साल में बहू दो साल में एक पोता चाहिए मुझे बस और कुछ नहीं भाई तू ऐसा तो नहीं है We have a doubt on you. I love you for the last four years, Rajiv. At least tell me what's in your head. You like me, but you don't want to marry me. If you have someone in your life, then at least let me know. I will be happy for both of you. Please, for God's sake, break the silence. ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है we have a doubt on you doubt on you But please, for God's sake, break the silence. Break the silence. Please, for God's sake, break the silence. Break the silence. Hi, I'm Abhinav. They call me Abhi. I'm Rajiv. वैसे इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो That's none of your business. Stop questioning me. तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं यहाँ हर रात मछली पकड़ने आता हूँ I mean cruising and I ended up catching a shark tonight please leave me alone okay okay. वैसे यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगे अब तीन घंटे कोई ट्रेन नहीं है and you know what this platform is haunted if you don't mind एक बात पूछू Why are you so worried that you are not going your home and spending this beautiful night at this dark station? I don't know. Should I tell you this or not? If yes, then why? This is something which is killing me from inside for last many years. किसी को समझने के लिए एक पल भी काफ़ी है अगर ना समझना हो तो पूरी ज़िंदगी ही कम पड़ जाती है Remember there is always a reason behind क्या पता जो तुम्हें अपनों से ना मिला वो किसी अजनबी से मिल जाए I'm completely fed up of my life. I'm tired of fulfilling the expectations of others. I don't know what wrong I did to these people. My mom wants me to get married and settle. My friends wants me to get fit into their frames and someone wants me to love her. But first of all, I want to be myself. I want to love myself. I want to live my life on my own terms, not on the rules and regulation of the society. But unfortunately, I'm not that lucky. तो क्या सोचा है तुमने खुद को मार दोगे दूसरों के लिए बट खुद के लिए जी नहीं सकते हाउ डू नो दैट इतनी रात को सुनसान स्टेशन पे कोई डेट करने तो नहीं आता ना I saw you standing at the edge of the platform पर तुम आए कहाँ से कहाँ रहते हो मैं यहीं रहता हूँ हमेशा आसपास बस कभी कभी आता हूँ तुम बेबजा क्यों परेशान हो रहे हो क्या ज़रूरत है तुम्हें दुनिया के सवालों के जवाब देने की जो तुम्हारे अपने वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे मगर ये दुनिया कितनी अजीब बात है ना दोस्त तुम दुनिया के बारे में इतना सोचते हो पर दुनिया सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती है साला सोचता कोई नहीं है भूल जाओ इस दुनिया को इस समाज को अगर लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे ये भी तुम सोचोगे तो भला लोग क्या सोचेंगे ये ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है सिर्फ तुम्हारी इसे अपने लिए जीना शुरू करो ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी इसे अपने लिए जीना इसे अपने लिए जीना शुरू कर इट्स फोर तुम्हारी ट्रेन आती होगी I don't know how but thank you so much you gave me a new life tonight it's all right life is so precious never give up and suicide is never an option never bye buddy bye छोड़ने नहीं आओगे actually to go this side at least till the platform okay यार पहले तो तुमने मुझे डरा ही दिया था I am sorry for that man it's okay man it was a pleasure meeting you वैसे इतनी रात को अकेले घूमते वक्त डर नहीं लगता uh-huh. अब तो आदत हो चुकी है यहाँ घूमने की अच्छा तो कब से आ रहे हैं वो यहाँ पे यही कुछ साल हो गए बस